голландиялык астроном Олаф Рёмер башка астрономдор сыяктуу эле юпитерге эң жакын спутниктин эки тутулуусунун ортосундагы мезгил жыл бою өзгөрүп тураарын билген ошол эле чекиттен 6 айлык мөөнөт менен бөлүнгөн байкоо 1320 секунд максималдуу айырманы берет спутниктин орбиталык мезгили менен жердин юпитерге салыштырмалуу орбитадагы абалынын ортосунда кандайдыр бир байланыш бардай көрүндү мына эми ремер бул байкоолорду жана эсептөөлөрдү кылдат текшерип күтүлбөгөн жерден бул табышмакты чечти ремер бир миң үч жүз жыйырма секунд юпитердин айылынан чагылган жарыктын анын орбитасында жердин эки позициясынын ортосундагы кошумча аралыкты басып өткөн убакыт деп эсептеген анын үстүнө бул аралык жердин орбитасынын диаметрине барабар ремердин убагында жердин орбитасынын диаметри 292 миллион километрге барабар деп эсептелген бул аралыкты 1320 секундага бөлгөн ремер жарыктын ылдамдыгы 222000 жүз секундада экенине жеткен эми биз максималдуу кечигүү 22 мүнөт эмес 16 мүнөт 36 секунд экенин ал эми жердин орбитасынын диаметри 300 миллион километрге жакын экенин билебиз бул оңдоолорду рёмердин эсебине киргизсек жарыктын ылдамдыгы 300 000 км/с экени белгилүү болот